是浪漫的夜晚，猜猜我们要去哪里？我刚刚呢，呃，学校上完课，马上冲回家，打包行李。然后我们现在就是在去机场的路上。我们要去哪里呢？等下就知道了。Welcome. Sandwiches are for you if you want something to eat, and just help yourself to all the food. If you want any alcohol, someone will serve you at the bar. But anything else, y o u get pushed. Right. Thank you very much. This is Glasgow Update Lounge. 对，没错。My first time. 对。啊，这有一个 bar，这些东西都是免费的，有没有？我们拿这个。你们真的以为我那么没有水准吗？拿了那么多面包，没有，两个，一人一个就好。不要贪心哦，孬种。 有，我们刚刚 Christmas Market 我已经有在改，然后现在我们要登机，Let's go。这里小小抱怨一下，我们这次承搭航空是 EasyJet，然后 EasyJet 有一个很奇怪的规定，就是跟你的行李就只能有一件，所以呢，一般人都会背一个包包，对不对？要把这个放到这里面，然后上机之后再把它拿出来。I mean, 有 EasyJet, if you're watching this. change the p 我们就要到伦敦了。Get ahead, touchdown in London, 如果我没有记错的话，伦敦有四个机场。我们现在降落的是在 London 的 Gatwick Airport。我们现在要搭巴士到 Terminal，然后我们等下换火车，火车到市区。 你想要搭到 train station，搭那个接驳车。来到。他是往哪？艾利在找我们去那个的地方。我们现在在 London 很有名的 Victoria Station，看一下。 你会发现，其实伦敦很多人都很注重他们的穿着。所以在路上很多人都在走 fashion show。台北是什么悠游卡？悠游卡对，香伦敦的悠游卡就是这张，Oyster Card，就是在这里买，买完之后充值，然后就当悠游卡用，就这样。哎，你现在要充值 Oyster Card，不然就不用搭车了。现在我们要搭地铁去。 他在骂脏话吗？没有，啊 Northbound。我们现在去找吃的。我们现在在地铁上，我们要体验伦敦人的生活。Northbound。有 e t s 我们现在刚到伦敦的 Piccadilly Circus。他后醉了，爬到上面去。 啊，真的假的？好，那关门了，所以我们只好吃其他那家。好，吃完饭了，现在回 Airbnb，走。哦，要先找路。为什么他们都不会？ <laughs> 我已经吃过了。你已经吃过？我吃过了，上次来了。Oh my god！里面还有沙士呢，苹果西达。 真的假的？苹果系的？我以为你要脱了。 房东有别的房间，所以会有别人住在这边，有别人的东西。是，干干净净，的干净的鞋这毛坯拉地超带你们去看一下下面。 房东住的，于是 接下来我们还住这里两个晚上，我们再跟你分享一下这次 Airbnb 的经验，但应该不会太差，因为我们的 host super host，所以应该很不错。Good night。嗯， <laughs> 你看我先。刚刚真是太不专业，我都还没有洗澡，还没有刷牙，去给你们做奶奶。但是我现在已经洗完澡了，我也刷完牙。行了，不要闹，先睡觉，明天见。